Skenario benturan TNI FPI Per hari ini Kamis tanggal 19 November 2020 Satuan TNI sehingga beberapa menit di depan markas FPI Petamburan Sambil membunyikan sirene, pejabat TNI mengakui namun tidak menjelaskan tujuannya pada hari yang sama Panglima Tinggi melakukan sidak militer dan menegaskan kembali soliditas TNI. Tampaknya Polri tak ingin sendiri menghadapi FPI, mulai melibatkan unsur TNI. Wajar jika Panglima perlu menegaskan dan mensolidkan sebelum turun gunung. Mengingat di kompleks pas pamres saja Prabowo menang saat Pilpres kemarin. Terkait isu TNI hijau, yang mungkin diinterpretasikan dekat dengan umat Islam, inilah tampaknya yang mau disenggol oleh kiri secara strategis dengan memukul FPI. Mereka sekalian melakukan observasi siapa TNI yang loyal dan siapa yang hijau, mapping dan penindakan. Akan ada lagi korban yang masih hijau untuk ditindak. Secara taktis, bentrokan yang terjadi akan mudah dikuasai Polri yang dibakuk TNI. Rezim akan menempatkan provokator pada kedua belah pihak intel-intel yang disusupkan di ini akan terus bersuara lantang untuk melawan frontal. Tujuannya dengan konflik akan semakin mudah dilibas dijebak dengan hukum. Mirip kejadian Tanjung Priok dengan provokasi intel, umat maju, lalu diberondong. Dengan solidnya Polri TNI media, maka semua bisa diselesaikan secara kilat. Jika masih ada yang tidak paham situasi dan tidak paham peta konflik, sudah pasti akan jatuh. Cerdaslah bertindak, tetap tenang, ingat kemuliaan dari sisi Allah, walau sejuta menghina, tak pudar mulia. Relax dan bangun komunikasi silaturahim dengan semua pihak. Banyak belajar dari sejarah dan masa lalu. Sekali lagi waspada provokator pengadu domba.